nós, vem com nós, família! Vamos! E digam RAP! RAP! E digam RAP! RAP! E RAP! RAP! O que vocês querem ver? Sangue! Tecla comigo, a rima é tipo chafariz Mas essa flor hoje eu corto mal pela raiz Tô desse jeito, tipo na descrição Eu vou acabar com a flor, depois acabo com o quintão Aê, tu fala, meu chapa fica um bebão fumei Toma um tiro de tumbum e o bagulho é desse jeito Eu tô desde pivete, esse como é de tumbum e essa TK-47 é Tanto faz as armas que você traz Se bateu de frente comigo e você vai pra trás Então não entendi o fogo de você, então parceiro Mas nessa vida, meu parceiro, não se importa. Cê tá ligado agora, a rima não se reporta. Cê tá ligado que agora é orgulhosa. Você falou de flor, eu logo lembrei lá da rosa. Se é que cê me entende, nesse caminho, minha rima é venenosa. Pra vocês só espinho, porque cê tá ligado. Cês não mandam freestyle, vocês são muito fracos. Vocês não ficam nem com caldo. É desse jeito, eu vou pra trás, desgasto. Eu vou pra trás, é só pro casa do seu papo Puta que pariu, bagulho chego então Escuta as ideias, não acaba comigo não Ah, então eu digo e caiu como uma luva Falou da minha limpeza e você que só toma banho quando cai chuva Mas essa fita improvisada, eu tava dando risada Sua rima é uma piada, porque cê tá ligado Não passa de dois cabaços, eu tava dando risada Dois MC palhaço